Resep rumahan es krim kelapa Ide usaha makanan Hai happy guys Bikin es krim kelapa sendiri yang enak dan lembut Wow Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah Hmm, es krimnya lembut Rasanya enak dan gurih santan kelapa Semua pasti suka Hmm, enak banget guys Penyajiannya keren. Cocok dinikmati di saat santai. Bagus buat ide jualan. Semua orang suka es krim. Yuk kita mulai. Bahan-bahan untuk es krim: Whipped cream 100 ml. Gula bubuk 30 gram. susu bubuk 100 gram, susu kental manis 30 ml, santan kelapa kental 100 ml, kelapa muda. Cara membuatnya Santan kelapa dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Susu bubuk, susu kental manis, dan gula bubuk diaduk jadi satu sampai merata. Masukkan santan ke dalam campuran susu bubuk dan aduk sampai merata. whipped cream di mixer sampai ngembang dan kaku. Masukkan whipped cream ke dalam campuran susu bubuk dan santan, lalu dimixer sampai lembut dan merata. daging kelapa secukupnya, aduk sampai merata. Bahan campuran es krim sudah selesai. Masukkan ke dalam kontak kontainer, lalu simpan di freezer sampai membeku atau minimum 5 jam. Siap untuk disantap. Karena tunggu proses bekunya lama, maka kita sudah bikin dulu sebelumnya satu resep. penyajian kelapa muda dibelah dua untuk menaruh es krim air kelapanya dibuang Taruh 3 scoop es krim kelapa ke dalam batok kelapa.